bangun. Diamond! Kenapa lagi nanya dia di Menten? Sangat main ke taman. Karena aku mau nana Oh, ate. Jaga kawin yang apa? kasi sa labas. Huwag kayong maingay. Nag-iirte nila ka, Timmy! Gila! Gila, niirtalo ni Palumbo! Hindi naman action film yung pinapalood mo. Lugar natin yan!